Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal Rita Landram. Es freut mich, dass du da bist. Heute lernen wir, wie man einen Entschuldigungsbrief schreiben kann. Wir schreiben heute einen Entschuldigungsbrief an unsere Deutschlehrerin. Einen Entschuldigungsbrief schreibt man ganz oft. Es kann sein, dass Sie einen Entschuldigungsbrief an den Klasslehrer von Ihr Kind oder Ihre Kinder schreiben müssen. Und dieses Thema ist auch ein B1-Prüfungsthema. Es kann sein, dass bei der B1-Prüfung Sie einen Entschuldigungsbrief an Ihre Deutschlehrerin oder an ihrem Deutschlehrer schreiben müssen. Bleibt bitte dran, das wird dir helfen. Hi everyone, you are all welcome to Learn German at Rita Lernraum. In today's lesson, we'll be learning how to write a letter of excuse in German. A letter of excuse is a B1 letter writing topic and you may be asked during B1 exams to write a letter of excuse to your German teacher so stay tuned as we learn together. Lassen wir uns die Aufgabe anschauen. Die Aufgabe lautet, Sie besuchen einen Deutschkurs. und sie können diese Woche nicht zum Kurs kommen, da ihr Kind krank ist. Frau Matter geht auch in den Kurs und kann die Hausaufgabe für Sie mitbringen. Schreiben Sie einen Entschuldigungsbrief an Ihre Deutschlehrerin Frau Müller. Sie schreiben etwas zu den folgenden Punkte. Grund für Ihr Schreiben, Entschuldigung, Hausaufgabe, wenn sie zum Kurs wiederkommen können. You are attending a German language course and you cannot attend the course this week because your child is sick. Miss Mata is also going to the same school and she can bring for you the assignment write a letter of excuse to your German teacher, Miss Müller. Write something on the following points. Reason for your letter, asking for excuse, assignment, return zu Class. Lassen wir uns die Aufgaben nochmal genau richtig durchlesen für bessere Verständnis. um die folgende Frage zu beantworten. Sie besuchen einen Deutschkurs und Sie können diese Woche nicht zum Kurs kommen, da Ihr Kind krank ist. Frau Matzer geht auch in den Kurs und kann die Hausaufgabe für Sie mitbringen. Schreiben Sie eine Entschuldigungsbrief an Ihre Deutschlehrerin Frau Müller. Schreiben Sie etwas zu den folgenden Punkten. Grund für Ihr Schreiben, Entschuldigung, Hassaufgabe, wenn Sie zum Kurs wiederkommen können. Jetzt können wir die folgenden Frage beantworten. Wie ist die Situation? Ihr Kind ist krank. Deswegen können Sie nicht zum Deutschkurs kommen. Wer schreibt? Sie schreibt. Was möchten Sie von Frau Müller? Zuerst möchten Sie bei Frau Müller entschuldigen und Frau Müller bitten, um die Hausaufgabe an Frau Matter zu geben. Welche Beziehung haben Sie zu Frau Müller? Sie ist Ihre Deutschlehrerin. Das heißt, die Anrede soll, sehr geehrte Frau Müller. Beim Schreiben zuerst Ort und Datum schreiben. Eine Anrede und Schlussformen wählen. Die Einleitung und Schlusssätze formulieren. Und zum jeden Punkt zwei Sätze schreiben. Und am Ende müssen Sie kontrollieren, ob Sie die passende Anrede vom Benutzen haben. Du oder sie vom. Und bei der Sie-Form bitte achten Sie auf den Großschreiben. To write the letter, let's answer the following question. What is the situation? Your child is sick, so you can't go to the German course. Who is writing the letter? You are the one writing the letter. What do you want from Miss Mueller? First, you want to ask for an excuse from Miss Mueller for not being able to come to school. And secondly, Miss Mueller should give the assignment to Miss Martha to bring it for you. Es handelt sich hier um einen Brief. Normalerweise sollen Sie schreiben, der Absender, denn der Empfänger Orts und Datum, aber bei der B1-Prüfung nur das Ort und Datum zum Beispiel schreiben. Berlin, 10.03.2021. Sehr geehrte Frau Müller, bitte die Komma nicht vergessen. Jetzt schreiben wir den ersten Satz. Das ist die Einleitung. Überlegen Sie gut, was Sie schreiben möchten. Und das ist der Grund Ihres Schreibens zum Beispiel. Es tut mir wirklich leid, dass ich diese Woche nicht zur Schule kommen kann, weil mein Sohn krank ist. Gestern hatte er einen Unfall auf dem Spielplatz gehabt und hat sein Bein verletzt. Wir sind sofort zum Arzt gegangen und mein Sohn wurde untersucht und der Arzt hat gesagt, dass er eine Woche zu Hause bleiben muss. Bitte achten Sie auf die Grammatik. Das, weil, das Verb muss am Ende sein. Gehen in Vergangenheit ist gegangen. Und das war die Grund ihres Schreibens. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Aus diesem Grund bitte ich Sie, das Fällen von mir zu entschuldigen. Trotzdem möchte ich die Hausaufgaben haben. Könnten Sie bitte die Hausaufgabe zu Frau Matta geben? Sie ist meine Nachbarin und kann die Hausaufgabe zu mir bringen. Und nun zum letzten Punkt, wenn Sie zum Kurs wiederkommen können. Auf jeden Fall komme ich wieder am Montag und auch mit der ärztlichen Bescheinigung. Jetzt kommen wir zu der finale Satz und der Schlusswort. Zum Beispiel, ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Mit freundlicher Grüße, Name und Familienname als Unterschrift. Und das war unser Brief. Jetzt lesen wir noch den ganzen Brief. Berlin, 10.03.2021 Sehr geehrte Frau Müller, es tut mir wirklich leid, dass ich diese Woche nicht zur Schule kommen kann, weil mein Sohn krank ist. Gestern hat er einen Unfall auf dem Spielplatz gehabt und hat sein Bein verletzt. Wir sind sofort zum Arzt gegangen. Mein Sohn wurde untersucht und der Arzt hat gesagt, dass er eine Woche zu Hause bleiben muss. Aus diesem Grund bitte ich Sie, das Fehler von mir zu entschuldigen. Trotzdem möchte ich die Hausaufgaben haben. Könnten Sie bitte die Hausaufgabe zu Frau Matta geben? Sie ist meine Nachbarin und kann die Hausaufgabe zu mir bringen. Auf jeden Fall komme ich wieder am Montag und auch mit der ärztlichen Bescheinigung. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Name und Familiennamen. So sieht der Brief aus. Und das war für heute. Und ich hoffe, du etwas von dem Video gelernt hast. Und wenn dir das Video gefällt hast, bitte gibt's mir einen Daumen hoch und auch nicht vergessen, einen Kommentar zu hinterlassen, sowie auf meinem Kanal Rita Lendram zu abonnieren. If you enjoyed the video, please do click the like button and also subscribe for more videos. And do not forget to drop a comment so that I can know your thoughts Thanks for watching. Ich schicke dir Rita Grüße und bis zum nächsten Mal.